Fala rapaziada e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E hoje eu ensino pra vocês mano como baixar esse mapa aqui de um bloco no Minecraft sim Que simplesmente atualizou sim para 1.17 Tem quase Yutoram tá? TM né que se eu não me engano foi é eu é, Acho que é o nome dele, eu é só não sei falar inglês Finge que eu sei falar, enfim É ele atualizou o mapa, mano, ele ficou muito eu tô usando criativo. What the fuck? Enfim, para você baixar o mapa, mano, eu vim ensinar você aqui. Então, muito bem-vindo a mais um vídeo. E é isso, mano. Se inscreve no canal e roda a vinheta e bora pro Aí você deve estar tá se perguntando, ué, mas se é um mapa de um bloco, por que tem um baú aqui do nada? Bom, eu tava jogando, mano, aí eu simplesmente morri, eu perdi a terra que eu tinha. Aí por isso que tá assim, aí tá o baú aqui, se eu quebrar aqui, você pode ver que vai é, voltar aí a terra, beleza? Então, mano, eu já mostrei aqui pra você, agora, agora vou ensinar como é que baixa ele, beleza? Você pode ver que o jogo aí tá totalmente atualizado. Eu não vou jogar ele todinho, né? Porque atualizou com 17, né, velho? Para chegar lá na 17, tu é doido falar. Já desbloqueou e tal. Então só roda a vinheta aí bora pro vídeo, beleza? Que bom, né, rapaziada? Para você baixar o mapa aí, você vai estar tá clicando na descrição. E você vai estar tá simplesmente vindo para aqui. Como você já deve saber, é só você clicar em cima. Depois você baixar, você vem aqui na aba de notificações e clicar em cima que vai, vai abrir o seu jogo, beleza? E é assim que instala só. Então é só isso que é feito assim. Beleza, bora aqui clicar em jogar normalmente. Como você pode ver, mano, tá aqui o mapa MCN Unboco versão 2.2 TR. Você clicar em cima para jogar. Depois disso é só esperar alguns minutinhos aqui para entrar. Bom, galera, enquanto vai entrando aqui, eu queria estar tá dizendo, mano, que Pra você, pra você se inscrever, mano. Que esses vídeos dão, tipo, muito trabalho. Por, por mais que eu não crie o mapa, eu tentar ao máximo fazer um vídeo com qualidade para divulgar o trabalho do cara. Que é assim, eu tô ajudando o cara e ao mesmo tempo eu tô me ajudando ao mesmo tempo, entendeu? Então se você puder se inscrever, ativar o sininho e compartilhar para pelo menos um amigo, assim, ou compartilhar para qualquer pessoa. Então, muito obrigado, eu fico muito grato assim, não. Né? assim, assim muito grato. E se você quiser, sei lá, entrar no nosso grupo Discord aí, mano, você pode entrar aí para conversar mais a gente, que a gente lá é um chat bem morto, até tá precisa de gente para sobreviver no chat. Beleza, rapaziada, entrou aqui, mano, como vocês podem ver, é, já o mapa, o mapa é igual, mas quando você criar o mapa já tá do início, então bora quebrar aqui, velho, bora meio que sobreviver aqui um tempinho. Olha, já apareceu um negócio aqui, visite meu canal. O canal dele vai estar na descrição junto com o download do mapa. Aqui já vem um bloco diferente. Eu vou fazer uma gameplay aqui rápido. Aí vem aqui, vem, ó, apareceu melancia. Já é uma coisa boa. Já veio aqui também isso. Eu vou desligar aqui um bagulho aqui rápido. Beleza, rapaziada? Bora continuar aqui nossa aventura glaucomática, <laughs> sei lá como é que eu posso falar isso aqui. Vai quebrando aqui e só bora ver no que vai dar. Abóbora. Ah, ah, é pra ferrar com o cara, O cara mandou um osso. Olha aí como é que eu vou quebrar <laughs> isso. Ah, esse cara quer me ferrar, Vamos aqui. Beleza. Que... É, ué. Quebra, rapaz. Quebra. O bagulho bugado, eita. Caraca. velho vou ir quebrando até chegar numa fase que eu canso. Bora lá. Beleza. Ó, madeira. Já é uma boa. Quebra madeira. Mais uma madeira, muito bom. Mas, mano, eu vou aumentar o tamanho dessa aí aqui, senão eu me lasco aqui na estante, tá ligado? Porque eu não gosto, que eu sei que eu vou morrer de qualquer jeito aqui, mas fazer aqui uma crafting table. Aí pega aqui e faz um palito, beleza. Aqui. Eu vou fazer espada, vou fazer picareta. Não, ele é, devia ter feito rápido eu sou burro pra caraca. Eu não sei. Caraca, que medo. Olha, veio. Olha aqui, mano. Atualizou. Antes não era assim, eu lembro. Aí vem aqui, ó. Vai fazendo isso aqui. Então, galera, é um mapa bem daorinha aí que você pode jogar. Então é isso aí. Muito obrigado por estar aqui. Se você quiser que eu continue assim, fazendo uma série, sei lá, aqui dentro eu morri. Parabéns, Eduardo. Enfim, se quiser que eu faça uma série disso aqui, é só comentar aí embaixo, beleza? E nós estamos juntos e falou!